નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો તારીખ એક પાંચ બે હજાર ત્રેવીસને વાર સોમવારના આ વિડીયોની અંદર આપણે રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના તાજા બજાર ભાવ જાણીશું તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો પણ તે પહેલાં દરરોજે દરરોજના તાજા અને સોએ સો ટકા સાચા ભાવ જાણવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો તો ચાલો જાણી લઈએ આજના બજાર ભાવ કપાસ પંદરસો વીસથી સોળસો બત્રીસ જુવાર સફેદ સાતસો સાહીઠથી નવસો પચીસ જુવાર ચારસો ચાલીસથી પાંચસો સાહીઠ બાજરી ત્રણસો અગિયારથી ચારસો પાસઠ રૂપિયા તુવેર ચૌદસોથી સત્તરસો સૈણા આઠસો નેવથી નવસો ત્યાંસઠ સૈણા સફેદ સોળસોથી એકવીસો અડસઠ અડદ અગિયારસોથી સોળસો ને સાઠ રૂપિયા કળથી અગિયારસો એંશીથી પંદરસો ત્રીસ સિંગદાણા પંદરસો ચાલીસથી સત્તરસો ત્રીસ મગફળી જાડી બારસો પાંત્રીસથી ચૌદસો ચાર મગફળી ઝીણી બારસો પાંચથી તેરસો ને ચોરાણું રૂપિયા તલ છવ્વીસોથી અઠ્યાવીસો પચાસ મગ ચૌદસો પચીસથી ઓગણીસો એરંડા એક હજારથી અગિયારસો ને ચાલીસ સોયાબીન નવસો એકથી નવસો ને ચોરાણું રૂપિયા સિંગફાળા તેરસો પચાસથી પંદરસો એંસી કાળા તલ છવ્વીસો વીસથી અઠ્યાવીસો ને ત્રીસ લસણ પાંચસો પચીસથી એક હજાર મરસા સૂકા અગિયારસોથી પાંત્રીસો રૂપિયા વરિયાળી સત્યાવીસોથી ચોત્રીસો જીરું સાત હજારથી આઠ હજાર એકસો ને ચાલીસ રાય એક હજાર ચાલીસથી અગિયારસો એંસી મેથી એક હજાર પચાસથી પંદરસો ને વીસ રૂપિયા ઈસબગુલ છત્રીસોથી અડતાલીસો પંચોતેર ડુંગળી સૂકી એકતાલીસથી બસો ને વીસ કલોજી એકત્રીસો પચાસથી તેત્રીસો ચોસઠ રાયડો આઠસો પચાસથી નવસો ને સાઠ રૂપિયા